Lösung jetzt. Gefangene nach Hause. Azteca. Resolución. Resolución. Решение сегодня. Compón video. Resolución. Moai Resolución. Resolution, compón video. Resolution, compón video. Resolution, compón video. Resolution, compón video. Risoluzione. Resolución. Resolução. Pascaco. Soluções já. Al-Halb. Resolución. Resolución. Rozwiązanie. Fere.